Yo mensen, welkom bij een nieuwe vlog van mijn kanaal. Ik ga een experimentje doen vandaag en ik ga ook proberen, dus ik weet niet zeker of het lukt, iedere zaterdag ehm, ja, een vlog online te zetten. Dit is de eerste vlog van hier thuis en we gaan, ja, zoals ik al zei, een experiment doen. Zijn we dan in de keuken aangekomen en voor het experiment heb je nodig maïzena, maïzena toevoegen. En ik ga nog niet zeggen wat gaan maken, want wat is het Want, want dat zien jullie zo wel. Ah, zo. Eh, ik weet niet hoeveel erin moet. Oh, wat is dit? Wat is dit? Oké. Maar ik weet niet hoeveel erin moet, maar zoveel dat tot genoeg. Dus ja, wat erbij en nog wat. Even moet ik even gaan roeren. Yo. Ik Wordt echt wel fijn. Nou, ik weet natuurlijk wel wat we gaan maken. Maar oh ja. Ik denk dat dit nu wel even kijken genoeg is. Nee, ik moet nog meer bij. Nou, we gaan natuurlijk echt veel Mazzena erbij doen. Ik mag, ik kan niet zeggen hoeveel, want ja, niemand weet hoeveel erbij moet. Dat heb ik ook al gezocht. Ja, is niemand weet wat, hoeveel Maizena erin moet. Ik, ik gok ook maar wat. Ietsjes meer. Ik denk dat het pakje net leeg gaat. Oh, ik zal mijn moeder boos worden. Ik wel heel zwaar om het te doen. Hè? Kijk hoe het uit. Nog niet. Meer maizena, holy moly. Het wordt te veel, denk ik. Maar alsnog moet het krijgen. Ook je bijna leeg. Mama wordt zo boos. Bro. Wow, wat een werkt nog niet. Ik ga het hele pakje leegmaken. Oh, shit man. Dus, eh, ja, ik ben heel hard aan het roeren. Ik krijg echt spierpijn ervan Nou, dat is ook weer een beetje overdreven, maar ja, ik niet dat ik dadelijk nog wel spierpijn heb. Het wordt echt al heel hard. Zo vet, dan hebben ik mijn, mijn zena meer. Hoe het dan nog heet. Oh, dit wordt echt keihard. En ik vertel jullie op dit moment nu wat het wordt, wat het moet worden. Eens kijken. Dit is nu een soort vloeistof. Ik weet nog niet of het af is. Maar als je er heel hard op stond, of heel hard op gaat, zo, kijk. Dan dienst de lepel gewoon terug. Het is gewoon een vloeistof. Kijk, het is gewoon een vloeistof. En de lepel gaat er niet in. Oh. Maar ja, zo te zien moet het nog ietsjes beter geroerd worden. Want ja, het is niet het beste wat het ooit is. Het is een leuk wetenschappelijk kunstje. Ik hou van wetenschap. En ja, ik denk dat er komende zaterdag, nou ik weet al bijna zeker dat er komende, eh, sorry, komende zondag nog een vlog online komt. En die vlog die gaat over een ander experimentje. Dat ga ik nog niet zeggen, maar ik weet, ik heb het al voorbereid, denk ik. Kijk op. nog niet. Maar ja, die vlog gaat over iets heel leuk. Het is wel een beetje gevaarlijk. Veel gevaarlijker dan dit. We gaan namelijk met best gevaarlijke stof knoeien. Maar dat zie je dan dus volgende week wel. Hoe hard moest je gewoon roeren bij dit dat ik er ietsjes te veel water in heb gedaan. dus kijk, nou, zoals ik al zei, moeten werken. het werkt nu al een beetje. Het is gewoon vloeistof. Kijk maar. En als ik er hard in ga, kies de het leven gewoon terug. Oh, het werkt! Zo, nou, het werkt! Kijk of ik dat werkt met een bol maken. Oh. Nou, net werkte het. Eh, even de lepel eruit halen. gedaan. Kijk. Hm. Dan kom ik nu tot de bodem als ik heel hard stop. Oh nee. En anders dan kom ik gewoon tot de bodem. Nou. Experiment. Geslaagd. Nog heel even kijken of ik er ook een boel van kan maken. Yo! Wacht heel even hoor. Dit is echt wat Nou, boel maken werkt niet. Daar heb ik denk ik toch nog net ietsjes te veel water in gedaan. Wordt dus echt vet, want het werkt wel. Dus experiment is toch een soort van geslaagd. Hoe kan het nou dat mijn zena hard wordt als je er heel hard op slaat? Dat komt omdat maizena een soort van zetmeel is. En als je dan water bij de maizena doet, dan, wordt het een soort van, dan komt het helemaal los. En dan is het vloeistof. En als je er dan heel hard op slaat, dan gaat, wordt het water uit die, die zetmeeltjes geperst. En dan is het een hard deel. En als je dan weer niet meer, dan doe je zo. En dan sla je er niet meer hard op. En dan wordt het meteen weer één. En het kan zelfs, het is wel eens gedaan, dat je er een zwembad mee vult. En nou, dan rennen ze er overheen. En dan kan je gewoon blijven staan. Als het bijvoorbeeld heel diep is. Als je maar snel genoeg bent. Dus gewoon bam, bam, bam, bam, bam. Doei, tot de volgende vlog.